Um, man, I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. Everyone's like, who's he? Guess I'll give a news brief. The name's Pharaoh, bitch. I think it's time you recognize. I'm the type of person that'll eat all of your extra fries. Hungry, but I exercise. on this elevator. Now all the previous haters are asking me for the favors. But I leave them at the bottom, headed for the top floor. But before I make it there, I got a lot more. When I get there, I'll be careful for those hot floors. Cause the janitor's the one with keys to lock doors. I am careful where I step on, burn bridges. Cause I've learned in this that you gotta earn riches. What the hell? We're not? bienvenidos un día más a una partida de Airsoft, esta vez en Igorre. Eh, es un CQP muy interesante, muy divertido, que vais a ver el de hoy y espero que os guste. Bueno, muchachos, metido. corre. La partida comienza con un mata-mata normal y corriente, un duelo a muerte por equipos y para calentar un poquillo. muerto. ¿Corto? Wah, ada karung. Oh, Rojos, rojos. ¡Otro! Me ah, Yo le he dado. Vale. Tenéis que volver a recuperarla y a limpiar la zona. Bueno, nos metemos en lo serio ya, una partida guionizada. Hay médicos, tenemos vidas limitadas y hay dos equipos, atacantes y defensores. Los defensores tienen que defender dos eh, artefactos y los atacantes tienen que explotar los dos artefactos que estarán distribuidos por diferentes zonas del campo. Vale, a todo esto. Los defensores eh, tienen vidas limitadas y aparte de esto, cada vez que mueren, <laughs> si no le resucita un médico, tienen que esperar tres minutos en el sitio de sangre o irse tres o cuando mueren cuando ya se han desangrado, tienen que ir al respawn y ahí esperar a tres personas para poder salir. Los atacantes, sin embargo, tenemos la opción de esperar en el sitio a que nos curen o volver al respawn y respawnear. Sin ninguna limitación, solo eso. Arrow me van a ver. Necesito cobertura para curar a Arrow. Pero eh, Arrow ya sabes cómo va estas cosas que igual me patino y me quedo sin piernas. Ah, y que no se olvide, voy de médico, no, como sí. siempre. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Vamos. Parar ahí, parar ahí, eh. Venga, seguimos. Ahí, ahí, ahí. Ah, muévete. Muévete. Espera, espera, que están tirando por ahí. Fuera, fuera. ¿Ha caído? Sí. Paso, paso. Cambio la Dyson. La puerta la tengo, ¿La ventana no has cogido? Esa la es cosa, tío. Esa no es también. Hay que tirar por debajo la cintura, ¿eh? Nice. Perdón. ¿Eh? No olvides decirlo a mí, perdón. Ahí, sales un poco, la tiras, ¿vale? ¿A, dónde? Ah, a la huerta, solo a la huerta. Sí. Venga, ¿eh? Mierda, coño. Mm. lo que se murió! Bueno, a todo esto, el primer objetivo ya lo hemos destruido. Eh, nosotros nos hemos enfocado casi siempre en el segundo objetivo, que es lo que estáis viendo ahora mismo, y el segundo objetivo se encuentra dentro de este edificio, pero nos cuesta lo suyo entrar. Bueno, quien chicos, necesitan un médico. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! Tenía 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, Pues trazado tío. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10. uno, mil dos, tres, cuatro, cinco, seis, Por Granada. Tengo las dos yo. ¿Cuál es tu granada? Esa. Vale. Voy. Cortura, ¿vale? Vale. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Segunda bomba, ¿no? Ya está. Ya bueno, y aquí está el segundo objetivo que acabamos de cumplir. Y espero que os haya gustado mucho y que sigáis viendo los vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Los jugadores. I just got up on this elevator. Now all the previous haters are asking me for the favors. But I leave them at the bottom, headed for the top floor. But before I make it there, I got a lot more. When I get there, I'll be careful for those hot floors. Cause the janitor's the one with keys to lock doors. I am careful where I step, I don't burn bridges. Cause I've learned in this that you gotta earn riches. I don't care about you.